एक मिराकुलस मुकाबला हर कहानी में जीत के बाद हमेशा हार होती है और एक से बढ़कर एक विलन हमें किसी की मदद लेनी होगी ये मुकाबला और दिलचस्प होने वाला है देखो मिराकुलस के नए एपिसोड्स 12 अप्रैल से सुबह 10 बजे सिर्फ डिज्नी चैनल पर